a a a bagus sudo a a a bagus sudo bagus sudo bagus sudo badu nyanyi badu sekarang sekarang puhati puhati dah kedo puhati dah tapi minta orang puai pula orang tina pula orang tina orang tak weh cakap orang jatah semacam a ah, sekarang sekarang oh, berat ya dekat tulen ke yo ya. jangan dia kata gitu saya kata dekat tulen muka DJ gini ala kita jepuk, ala ala kita jepuk. ha oh sikit oh jangan tu dia oh sikit ala ala kita jepuk, ala ala kita jepuk. oh sikit nak lepas nak lepas nak lepas jangan gege yo ya. kita dengar ala ala kita jepuk, kata kita jepuk, kita jepuk, kita jepuk. ada wan pula Abang Mak, Abang Ikta, Abang Yoh. Ya. Jangan turun lagi deh. Kita joget sama-sama, okey? Weh, Abang Yoh. Ya. Bapak pula. Adik Wani panggil. Kita naik. Oh kita ni, hey, eh, eh, hey, kita ni, ni, ni, ni. Hmm, lama tak putih lalu kalau Cik Wani panggil. Mari kita naik sebentar. Adik Wani panggil. Ada, orang. Lagi, Bia. Weh, ada hari minati. Hak kita minat sekali dah. Oh, no. Hmm, tak ada semua. Bak po ya? Dah lah aku tengok dogai pemalu. Bak po! Ni siung tanya adik wangi orang lain pun minat juga dapat siung tanya. Bapa tu siung tapak kaki? Ha, ah, bapa bayuh dah memang.

sekali a a a a sekali a a sekali lagu yang kepak lagu yang kepak penyanyi penyanyi belo lagu belo lagu belo lagu belo penyanyi penyanyi penyanyi azri azri berat dia berat dia ni mau tak je dengar lagi nyanyi lagu belo mu tak ada kira lah sakit lagu ni kat sibuk mak dikau dia kata belakang mu besok mak lagu belo Oh, anak aku tidak lebih biasa nyanyi lah. Anak aku minat dia duduk main. Bukan balik buat main malu. Kok gaya pak bila menjelih ni? Belum, belum, belum, belum. feeling.